eng yaxshi estradaning erkak xonandasini aniqlab olamiz mana endi chindan ham hayajonli onlar chunki bu bugungi oqshomning so'nggi nominatsiyasi azizlar diqqat qiling hayajonli a yilning eng yaxshi erkak estrada xonandasi Jaloliddin Ahmadaliyev yilning eng yaxshi erkak xonandasi Jaloliddin Ahmadaliyevga yana bir bor guldiroz olqishlaringizlar. assalomu alaykum azizlar qadrdonlar omonmisizlar tan joling o'zi bu uchta insonni bittasi bo'lish oson emas xudoni qudrati ota onamizni duolari sabab shu joygacha yetib keldik xayrli bo'lsin boshlagan mana shunday tadbirlar davomiy bo'lsin iloyim rahmat hammaga sog' bo'linglar omon bo'linglar muborak bo'lsin